Alles, was wir machen für unsere Kunden, ist immer komplett transparent. Die Obermatt-Methode zeichnet sich dadurch aus, dass wir etwas nicht selber beurteilen, sondern nur mit anderen Sachen vergleichen. Wir schauen nur, wie viel sind die Unternehmen in diesem Bereich typischerweise gewachsen und schauen dann, wo reiht sich das Unternehmen ein. Ist es eher über dem Schnitt oder eher unter dem Schnitt? Die Art und Weise, wie wir zur Erkenntnis kommen, ist extrem schön. Es ist sehr schlicht und elegant. Wir machen das für äh, über 50 Aktienmärkte weltweit. Das sind knapp 10.000 Firmen.